Mabadiliko yanazidi kutokea mama yangu katika tuzo. Eh, ndio mambo mazuri. Kwa, kwa muda mrefu mliko amegombea kwenye kipengele cha agombe, agombe. Ungetamani ashinde labda. Natamani watu washinde. Eh, watu. Okay, sawa mama, kulikuwa kuna yaani, kulikuwa kuna yaani, mambo mengi kwenye yaani, Mama, kulikuwa kuna mambo mengi sana, kila mtu ajaribu kusoma maoni yake kwenye tuzo. Kwa kweli unaonaje tuzo kwa ujumla? Samia. Mama, sipili kuna labda umekuja na range ya Zuchu. Magari hapa, gari hapa, gari. Yo, Malkia uh, Hadija Kopa hapa nitekea kwenye uh, kwenye gari. So kama unavyoona hapa, amejaribu kuulizwa kuhusu mwanaye Zuchu kwenye masuala ya tuzo, so amesema anatamani kumwona mwanaye akiwa anashinda hizo tuzo. Uh, hapo uh, leo kuja na range ya mwanaye Zuchu, so ametumia gari lake uh, aina ya uh, Alphard kama unavyoiona, mwonekano wake bado adhimu. So anajaribu pale uh, kueleza watu na amefurahia mabadiliko ya tuzo kwa ujumla. So kama unavyomwona hapo Malkia uh, uh, Hadija Kopa so ameeleza jinsi gani ambavyo mwanaye Zuchu amefurahi kumwona katika uh, tuzo hizo za Tanzania Music Award, lakini kama unavyoona amekuwa mkali kidogo hivi, anahitaji kufanya interview na waandishi habari, wanajaribu kutafuta uh, namna ya kumoji. So kama unavyomwona hapa uh, Malkia ah, hadija Kopa so, anajaribu hajafurahia tuzo kabisa. Uh, uh, Malkia Hadija Kopa ameondoka kabla ya tuzo kuisha, so ni kama vile amesusia tuzo eh. So kama unavyomwona hivi hajafurahishwa kabisa na tuzo, so amejaribu kuzisusia mama tuzo bwana za Tanzania Music Award. So hasira kama amekasirika hivi unajua kwa sababu amekuwa disappointment na kile kitu ambacho kinaendelea, si ndio? Disappointed, yeah. Yeah, kwa sababu hajafurahi na maana that's why amekuondoka. Actually, wakati anatoka pale tumemsikia anazungumza maneno mengi eh, kwamba hizo tuzo nawaachia watoto wenyewe. E, at, anasusa za interview kama unavyoona hapo, hataki kuongea kwa sababu amechukizwa, na kama unavyoona anaondoka kabla ya muda, ni kwamba amechukia, hajafurahishwa na utokaji wa tuzo. Kwa hivyo bado tunaendelea kushuhudia, tuko hapa The Dome, bado tunaendelea kushuhudia kitakachotokea watakaoshinda, watakaofurahi, watakaochukia. Zimeanza kutura kasoro kabla ya siku siku husika leo ijafika. Of course, hakuna kitu kinachokuwa perfect. As human being we are not perfect. And hata vitu tunavyovifanya haviwezi kuwa perfect, right? Unapomwona mwanae Zuchu maybe anaweza akachukua category ya mwanamuziki bora wa kike. Nani? Fina. Yeah. Nani? Zuchu maybe. Anaweza. Aliulizwa aliulizwa kuhusu Zuchu akasema sawa, mwachie achukue.